alright abeeno gyemuli akansuule muli bulungi mujje baneko gye mutuusaako engalo enange ntumbudde nga bwe nabagambye nti ku ssaawa bbiri zenyini ejja kuba ntumbudde ennaku z'omwezi ziri munaana omwezi gwa musanvu omwaka bbiri ah, abiri mugumu mujje baneko gye mutuusaako engalo essaawa zeri zenyini bbiri endaganyi zinabasuubiza nti nja kuba kwendi so ntuuse nga bwe nabasuubiza eyakatuuka tegeeza munno nti omukulu atumbudde nga bulijjo saagala bbali azaamaanya ntuukira mbodde ate ntuukira ku nsonga so nno njalasooka okulamusa ku bannayuganda mwenna bawangale mu diaspora yonna yonna gy'oli era nsobola okutumira mwekunna abangoberera mwenna mwebale okungoberera mwebale okusaasanya infomation mwebale gitambuza ate mwebale kulwana ntalo gye siri manye entalo nyingi nye zigenda mu maaso naye ate nze sibeera ebiseera ebisengana nge mba mpomuza engalabi yange oba mba ngenze kunoonya kawogo ate mwenga gye muli mulwana entalo so njala bebazannyo mubalinyi bobalira eddala alright njala tutandika ngera bwentandika lunaku njala okutumira ku bannayuganda bwenda bwangali mu diaspora abali mu ggwanga eri amerika mbulamusiza buli saza yonna woli nkulamusiza abali mu canada mbulamusiza buli saza yonna woli nkulamusiza abali mu brazil netujje bungereza kubanga yava ku european union mbalamusiza mwenna buli kibuga mwoli ah, mujje baliko gye mutuusako engalo nembalamusako mwenna abali mu european union ensi zonna eziri mu kabondo ka european union mbalamusizaako mwenna bannayuganda balungi osinziza okuliriza Eh, nentumirako ku bannayuganda mwenda bawangala mu mawanga agabawarabu kyetuyita middle east buli nsi mwosinza okuwuliriza kulamusiza nnyo mwebale kukola mirimu newankubadde ebisomooza bingi mwebale nnyo mwebalire ddala then nenamusa ku bannayuganda mwenda bawangalya ku semazinga africa mbulamusizaako wonna wonna wosinzira okuwuliriza ngaoli mu semazinga africa abe south africa mbulamusizaako nigeria cameroon congo eh, abali e rwanda south sudan katum abali mu e kenya nairobi tanzania abali e tanzania dar es salaam mwenna mwenna mwenna n'abali burundi congo rwanda namwe mbalamusizaako nnyo awo nno wengendera ku samazinga gwebayita asia mbalamusizaako lemu gyasinzira okuwuliriza wonna woli mu nsi nkulamusizaako abali e vietnam singapore malaysia uh, abali e india okusingira ddala abali mu kibuga kanataka mbalamusizaako ku airport road abali egowa abali e new deli mbalamusizaako mwenna bannayuganda bawangalireeyo Ah, nengenda mu south korea nengenda mu uh, ah, japan namwembalamusizaako mubale njije mutusako engalo mujebalekujemutusmubale kwagala ggwanga nemunankyukakyuka olright olwonenkoma nensinzira mu buganda wakati oba ne mu uganda wonna buli omu gyasinzira okulabira mbulamusizaako mubale gula data nawankubadde nti embeera yakafandalinga ebijja ery'obukadde sente tezizibuze mulimu loko dawuni emirimu tegitambula ne mwefirizaakasente nemugulaku data nebanga musobola okukola programu zino mujebaleko era mwebalekukola njera otumira kuba na Uganda mwenna abagusa amaaso bukyanga atandika okukola programu zino gugwina mwaka gwakuna mwe bali kukuka maaso mwe bali kuba balamu ate mwe bali kwebeera mu kwagala ggwanga lyammwe manyi ebisomoza bingi nebibuzaabiza bingi omanyi omusajja olwo mumpembe yosefu tabasere mutano wa kale kyekitabadde mwangu nnyo kugusa kumutuusa awo wali kumuexpose nga tekibadde kyangu atiisatiisa buli wamu yasigawo bambegayalooza nti buli muntu atya okumwogerako ng'ate ffe twasiba twasala leero tetusobola kukyatya kumwogerako so yensonga lwaki nti abatya abalya ssente baali abalimu kwogera ebitakwatagana naye ffe baagaana mm, mm, nze tona kyosobola kungaako museveni egavumenti ye tewali so mwenna abaatya balina akatengo mbatumiddeko nnyo mwe bali kubeera nakatengo so nno nga bulijjo njala tandika nekigulalogi ekyaleero naye bifunga sinatandika nakigulalogi njala buli muntu yenna antagngeroserutabasoa mutano wakalekezi yenna abeere kuno ne mufamire yiwe po ne bablooga bonna njagala bablooga bonna babeereko kuno abaalya abalina akatengo n'abaagenda mwenna mbaagala ku vidiyo eno njagala mbasomese leero njala bateekako mu kilasi katono nnyo nnyo nnyo nnyo saagala baluyise mu bablogga naddala nga kuga nti simayi wali wa nup naye ngaoli bulogo ga nti oli bulogo wa nup njagala kubasomesayo lesson emu nga sinagenda mu kigulalo kikansooke mbasomesayo lesson emu esookeri bweti ensi uganda yensi yokka oba yensi ezikyalimu abantu abalowooza nti baasoma naye ng'ate okusoma kubayamba kutegeera nakuwandiika oba kubayamba kusoma nakuwandiika naye ng'amagezi ate balina matono abeyita ba eliti ensi uganda ku bantu abayigiriza bagirimu singa bali basobola okukola ffe bebalooza nti tulwasoma bye tukola yandibadde yavaawo dda we tuli kati bwegwali eyo nga golowooza nti ebigambo byoyogera bigenda kuzza uganda gwojagala oli ku kikyamu okwogera amazima kyekisinga obukulu ensi okugitegeeza kyekigenda maaso mu uganda bwoneefuula nga afukaana abantu gonna mazzi eggwanga mugenda liteeka mu ddubi mukitegedde kyenjagala obbagambu bena befuna ti muli babuloga oba babuloga abaati abaali abakolaki ekyo mukola kikyamu amazima tulina okugogera nti mazima ate ensimbi tena gyetutwala ate guno omulimu gwalibadde guli babuloga mwena bali mu diaspora mulabyeko enkyukakyuka mawanga ago era gye muli mufuna sente nga temutuyanye nanyo tebakubuuza mannyago kikyewasoma bakubuuza maanyigo nabudde bwosobola kubeera ku mulimu mwalibadde mukubirira nnyo enjiri ensi ekyuke dani ate okulya obusente bwomusajja ono tebona gye bugenda batwala okitegeera kubanga olunaku gye lunakomekereza era balina okuza mu uganda bagenda kuziika mu nfuufu era abantu bagenda kubonaabona so bona babuloga bali bwabakyali ku social media batondono please mbegayiridde mutunuleeko gye mulina okuva ate mulyoke mugende mu maaso kati ntandise n'ekigula lugi ekiddwaluji kyaliro njala tandika n'abaana bonna abali mu diaspora abobuwala n'abobulenzi abali mu kukola njagala buli omu bw'abanga abuulira muganda we ali e kampala ali mu uganda mutegeeze nti okusoma kuyamba kuwandika na kusoma otherwise okukola okutuufu tekwetagisa kusoma mmaze ennaku nnya nga sikola vidiyo nga nina kye neetegeeza ku social media kuno not because mbadde siriwo mbadde wendi naye nga ndaba ngoolera buli kimu nze gomulaba sirimu wangu muntu wakumala gategebwa bunyiibwa n'onkwasa si kyangu naye sa ku mweso manye okwalika manye mpiki kize nsitula mu mweso nenjoka njalika simala gayoola mpiki nga tezigenda kwalika olwo luganda lukusifu abatamayi kuwesa mweso tosobola kumala gasitula mpiki mweso nogenda bajja kusalira bwere bajja kusala enkaga nga tutegedde kati nze omu ku bo naye sa ku mweso manyi manyi kategoo ky'omuntu kayinza okukutega n'okagwamu kati zirina kwenya ze mbadde nga siriiwo mbadde ntunula social media ne mutuna ne mwetegeeza nga mm, weta bit kiki ekigenda maaso nye mbyetegereza ng'ebigabo bitambula bingi nnyo bidde no bidde eri naye nga sinatandika kiggula loggi oba kankitandikire ddala mwana muwala mwana mulenzi ali mu diaspora yonna sigenda kwawula mu nsi njala kugamba nti mu reality oba mazima matuufu wonna woli wolabira ebijja bitambula ngaentulege abantu bangi balina zi degree balina zi diploma batambula ku nguudo z'ekampala tebalina mirimu si lwakuba nti baagala lwankola ya gavumenti enfu kati gwe baafuna omukisa n'olinnya ennyonyi n'ojja n'okola oba oli mu kiyumba oba olabirira bakadde oba ovuga mu motoka oba okola mu restaurant naye ngaoli mu daspro oyingiza big up erabira mugumu nnyo abantu abali ekampala abavuma tisimayi muli bakadaama munaaza bakadde muvuga mumotoka mukola mu restaura letmi remind you one thing mu mwaka gumu ogula ploti n'ozimba oyo akuvuma nti okola bwakadaama oba oyoza bakadde kijja mutwalira emyaka makumi abiri okugula ploti okuzimba kati omuntu ngoyo tomaliako budde nti akuvumbibwe simanyi kadaama simanyi onaaza bakadde simanyi olabira bakadde simanyi ovuga tulakta simanyi ovuga lula okola mulesitula twakumalira budde ekampala on average nabagamba omukozi asookerwako afuna ebitwalo 18 gwe omwezi ofuna miliyoni plus ate mu abali mu diaspora eri walala nnyo mu america mu uk mufuna milioni eziwere kumi omwezi kati temuleekana n'abali mu bavuma kubanga kyakuvumira takimanyi gwe omwaka osobola ogula poloti ttaano gyetasobola gula dde ekijiko kyettaka kati otakulumya mutwe naye ng'alina diguru gwe atalina diguru wazimba dde olina enyumba zabapangisa olina ettaka olina buli kimu olabirira abaana olabirira famire yo kati abantu nga batebali kudiscouraginga mbu kubanga abaasoba balina diguri diguli zikuyamba kubeera nazo ngaolina kunoonya mirimu bantu bakyanoonya mirimu kati gwavuma omuntu womu diaspora njala kugamba sente eggwanga lyamu uganda ziriyingiza ebitundu anamubitaano ku buli kikumi ziva mu diaspora era uganda mwesinga okufuna exchange rate ng'ogyeko ebyobusuubuzi kuba tewakyali byabusuubuzi kati njalabbaga abaana bawala baana balenzi tebaako omuntu addamu okumanyira bwe simanyi oli sekadaama simanyi oli kadaama simanyi ekyo bagezaako nnyo ba discrading naye nga naaku discrading nga tasobola kugula ploti mu mwaka nga gwe osobola oggigula kitegeeza osinga n'omusirikale wa poliisi ali mu ofisi eyeetolola kitegeeza osinga n'omusirikale asoakole osinga n'omusirikale awa updf osinga wa sfc osinga omusawo ali emulago osinga buli kimu kati omuntu akukuma tuli mudaspula simanyi oli kadaama simanyi oli sekadaama oyo tomuwa makulu kubanga obwongo bwe bunafu omuzungu weyamuteeka we yamuleka teyakyusa bwongo omuzungu bwe yasomesa omuddugavu yamugamba nti ojja kubeera mu ofiisi toliyayo kintu kirala kati gwe nooza nti bwensoma empapula zigenda kuwa omulimu so sitiri kikuze nti olina okweyiza ngaomuntu otandika okukola omulimu ogugwo gwolina okukola ngaomuntu wekuga nti okusoma kuyamba kuwandika nakusoma so si magezi gambuzaale abasajja basinga obwegi mu kampala balina bizinesi era bakozesa bonna tebasoma ebulaya bakubuuza kimulinnya lyo tayimu gyogenda okukola nakikyosobola sina kindi bakikusomeseza ku mulimu tebagala degrees okubanga degrees ya e uganda nobody knows those degrees in, in, in, uh, nobody knows those, those, those degrees in you uh, know what in, uh, in abroad tewayagala kumanya degrees osome wasoma kindi bakuzayo nosoma afresh tebagala kumanya kati mwabali abasimaye tuyina degree twasoma simaye tuli uganda eyo no sense omuntu ali mu diaspora ali better father than you mulekerao okuvuma abaana abali mubiyumba mulekerao okuvuma abaana bakola wa security mulekerao okuvuma abantu abali mu us abali mu canada abalero nga bakola emirimu gyabakubanga sere zaafuna tosobola zifuna oli myaka 10 wasomo limu ofisi ya gambe ne polote kulemyo gura oli myaka 10 otambula tofunanga tofunanga do muli mchokoi na diguli musambo na diguli mukaga kibate kijja kikuyamba somo ve kubata bali mu diaspora echi soka mu muzungu bya basomesa okuba mu nasale mpaka ku university mwalo zake bili mujigenda kwekolawo mwina kwetandikirawo mu bulaaya emirimu gyonna omuntu agikola okusinzira ku bwetaavu bwe nga tayagadde nti obaalina ebitabo yensonga lwaki tuva gye tuvudde ne tujja ne tufuna emirimu wano twandibadde tetugifuna olwensonga tali tetuli bannansi naye natali munansi afuna omulimu enetayimu aba agwagalidde natali munansi kyejagala obbagamba so tebaddamu bamanyiira nti oli akuvuma musimanyi ako digredi no muli better than those who are in uganda holding degrees nga temulina digri nobaogirina mukimanye nti omuntu okubeera omuntu era okubeera nti oli musajja oli mukazi ng'oteeka okuba nga weriisa weyambaza wetuusako buli kimu kati omuntu atakuliisa atakunywesa atakuwerera sikulu fiizi baana atagulranga ploti bambi tumuwanga amakulu kubanga yempeje zino ensejjera enswa ensejjera eziva byetuyita ebigaza e, e, e, zino enswa ensejjera ezibuuka ku makya nezivaako ebyoya bituyita ebigazamba iyo byosanga bitambula nga tebina byoya ku makya ezenswa bazite ozinza okuba mpawo wansigire kati ezenswa zosanga tezina byoya ku makya zibayita ebigazamba kati abantu abali e uganda ngaakuvuma ngaoli mu diaspora tomuwa budde kubanga oli bulungi nnyo nomusinga kubanga tebatambulangako wamanyi nti omuntu yasoma yasinga okutegera naye nga tejjukira omuntu ataasoma ngaasobola okweyiisa yenywesa ate nga yeesuza ate nga gwe yasoma gwojja okoolako ensimbi ate gweyagala akukolere project proposal ate akudonatingire then wabirawo ekikyamu so nno mwena bali mu diaspora please mbegalire temu abantu abo makulu mubaleke bafire mu firimu zaabwe ekyo kijja kuba bulungi bajja kitegeera kyekibadde ekigula lugi kyaleero omuntu yenna avuma ali mu diaspora please okola nsobi kubanga ekonomi ya uganda ffe tuginako ebitundu anambitano ku buli kikumi ebisigadde mu abatuvuma ntetuina byetukola oba tulitukola ffe tuyimirizaawo ekonomi ya uganda ekimujja okusobola okutegeera ekigula luggi nkimaliriza bulungi nnyo ntandise vidiyo y'olwaleero kansubire nti yosere tabasira mutani wakarekezi otuuse kuno yosere oba otuuse kuno ku firimu eno ku vidiyo nina vidiyo eziwera ebikumi ebina mu esatu ku social media kuno njagala kirarifayi nga kino ah, olwale maze ennaku olwali lwakuna maze ennaku ssatu nga sikola vidiyo nga nnakyengoberera nga nakyengubira nseesimba gendi ze nazanyako omweso era ngumanyi nazanyako dduulu nazanyako sonko nazanyako teppo emizanyo gyonna egyombuto negyombukulu nagizanya sina kyesimanyi kati mwe muyinza okulowooza nti nze ndi muwumba tuutu sitegeera oba sobola kwetegerera ntegeera babuloga mwenna abalya sente mulye sente zammwe i don't mind i don't care nze sigenda kufuuka jirikiti nti buli anaava eri yakakookolima atanayiga nakwesangula ajja amanyire nze no tekijja kubaawo eddagala lyeri kubasirikira naye mukubasirikira njagala kukola clarification nina vidiyo eziwera ebikumi bina mu bbiri ku platifoomu yange ate bifo nga sinagenda eyo njagala kukola kyetuyita clarification kyekitya nakakola page eziwera omukaaga zonna nga zitwalibwa gavumenti yoyosefbasaanwakalekezi nebahakazi banne nebazitwala nga bawandikako nosensi wabwe nembaleka era nembainfominga nti page ezo muziggale omuziripootinge as we speak right now nina page age bajita fred bajita kajubi fred 2 yeyo mugira bulungi eyo page gye nina sirina page ndala i don't own any other page fred kajubi oba kajubi fred 2 ye page gye nina ne akawunti yange original buli omu gy'amanyi era gyandabirako era yu eriko fred kajubirumbu ye sirina ni account ni page sirina kintu kyona kirala so ekintu kyona kye musanga ba postinze ku page ngeri ka manja gage fanenza gaga we sinze nina page ni account yemo page bana basaje batu wananga page zange bazu wandika account of sense ereba wandise ko this week mwabira bye ezo page si zange state yenyini ekikola bachikola batya ebanga lya mazemo struggle wano mbusi za abantu bangi no ku exposing am to the fullest whereby kimunyiziza ne famire ne babbi bannaabwe which ntize gwe mulimu gwandita mu struggle i don't care kati mwe mwadde mulowooza nti nze ndimusiru nnyo okusirika zino ennaku ennya nga nsirise nabadde ndaba nafuna intel nga mwagala kunteeka mu trick eyokugamba nti mbikeyo serotamusira mutane wakalekezi nti mufu nenkimanya i knew it nekitegeera nensirika bwe nsirika ne muluza nti ndi mufu era ndoza bafollowers bange abasinga olibadde bangabye bambuuza ne mbasirikira mbezi baga ti i'm still investigating that news nkyagano nyerezako nensirika kati bonna bazze embuzi ente enkoko ebiyenje embaata kalooli zonna n'endiga zizze muzaagala kulumba nze n'obuuza omusajja gwolumba yakoze eki katijala bagamba ekigambo kimu ah, nze mwagamba nabika ssaabasajja kabaka magulu nyondo ne mbagamba abawagizi bankulu balina miliyoni asatu baziteekawo mulete vidiyo ngambika kabaka vidiyo yabalema The same applies today. Njagala omuntu omukulu ategera ina amagezi alete video ngambika Yusuf tabasa mtano wa karechezi kubanga mbaraze account yange mbaraze mbaraze gundi yange mbaraze page yange yiyo eriko kajibi Fred tu bakuba kuri account na bisimu 7 oba nakoze video mujirete mujiteke ka simple as that ekizibu ekiriwo nti muoza propaganda ne propaganda temumanyi mu 7 yasingo kula propaganda mu nsi museveni asinga okukola diversion mu nsi museveni yasinga obutiitizi mu nsi ekintu ekimugumya kubanga alina emundu ebisigali byona takyasobola kati bana basajja okumanya ate bayaye nnyo bwe basanga bannaabo abayetaaga obusente nga buli kiseera baluuza nti ensi egulwa ssente kwe kubakozesa ebintu balina okukola ebibaswaza kati njala bagamba mwenna miliyoni asatu weziri mu kashi bafolowazi bange bazirina nze nawo miliyoni nga bbiri njazibaterako aleta video ngambika Museveni jite ku social media nve ku social media Museveni chikulumanya nzo kuva ku social media please oli mukulembeze wa gwanga oina each and everything in your hand please broadcast that video on NTV NBS BBS uh, ne UBC nankubika kubika ebyozza olwalo n'oyogera mbusimanyi yosecurity organs okunoonyereza ani yabise oba okunoonyereza mu bajja bakwate yabise your main target was me and you are talking to me you are addressing me but me i don't fear you the day will be dead iwill announce you dead but right now i can't announce you dead because i'm still doing investigations so if you prove to me that announce, uh, the, uh, it's me who announce you dead please pro uh, produce that video leta video jiteko kumutimbaga ntulumbo yeyambise look for other things to do people are yearning for food there is no food people are yearning for water there is no water lockdown is killing people their business are, their business are going down muli awo muzasome covid 19 block musita abantu bagende bakola simpas data manyi mugateke mukuba na uganda balina okufuna services not me i'm just an video okitegeera sente zemusasanyo kati agamba oganda sirie ononyeleza olomos guno mwakigenda kuwira gwakuna ngu ononyanze muntu omu bwemba nkola propaganda lwaki munoonya bwemba nkola propaganda lwaki musindika obizibu nakusumidya bujje bulumbenze omuntu wabanga akola ekintu ekira kituufu mwesonyiwe ignore him oha asipas that okitegeera mulete vidiyo mugite ku social media nga nabise mu seven nze nabamanya nabasoma mwenna manya n'ekinajja kati for your information okumanya abasajjamu okusoma era kwamunguuba mwadidde ne mugenda ku ku ku ku ku ku TV yamwe ne mu editing aka video ka video bane bagai bwe nti sigenda kalagala kuba nakazanya edda one Museveni gwengo omuntu oba jioli batoliyo I'm less concerned kubanga your time is up bude bugenze kuba manyi kuno kuoli oba kuoli batoliyo ko simanyi obude bugenze mutadde ka video b uh, uh, ubc k, k doctorinze eh? nga video eina background isatu mu professional editing ebera era two gestures tezikwatagana bigambo three olwalire enkuba etonye yatandise sawa satu nekoma kutta neddamu ku mukaaga mu background n'abantu abadde tewali muntu yena abadde ne ambulera for your information tobadde n'abadde ambulera kati mugenda kulimba batya abantu vidiyo badde currently whatsoever it is nze sigenda kufaayo but the main reason is twatak mi munfudde ejirikiti buli mwe buli embwe neefa mujja gireetera nze please ebisijja bigumiikiriza okujjako basiriikirira kyengenda okukola naye gwe awulira nti nti nze nkola propaganda bisemuseveni twata video de ku social media abantu bagenda kuwa miliyoni asatu weeziri wano weziri wano ekizibu kyamuyina temwagala information efuluma ate nga information eno fuluma eno gye bayita social media reloaded tetwetaagamu edit mwebikola edit omusajja wiiki nambo oyambala saati yemu nempala emu nemasiki emu ki ekyatuukawo oyambalanga mutabani wobbalamu kiki esaati yemu on the several occasions empala yemu nemasiki what happened time is coming abantu bagenda kumanya amazima what is taking place in uganda bagenda kimanya bagenda kimanya and time will tell us njia kuba wendi kumanga for your information if you're going to it's a one is it vantisa na kugamba if I'm to come back to Uganda ngenda kudanga sina mwesa kumanga this is my constitution right okuogera ku nsonga ezigenda maso mu Uganda sirina mundu siri mu yekera duwa dembo zogera ko mulokuba nti mukozesa obutamanya bwamwe okudira mateko gafula kifula nenge esongola kimutisa tisa mbongera ko you've sent here many or almost 100 spies okunonya they failed osindise bambega ki ogenda kusindikaani nakugamba my last words to you you your self board nobuli mawa oje wano obasindika mutabani wabanga gyali naye ajje wano obasindika mukazi obano mutabani wogundi lwaba ogwo ajje wano nze nfuke hiro kyenabagamba seetaga bintu bingi nnyo seetaga gwe linnya ng'omuntu ojje wano tosindika kubaba baalemwa eno temujiita uganda temujiita south africa temujiita simanyi mujiisa nsi kizimumanyiira this is a different country but on the same planet yembuzabuza balina okutiisa ti nze timujja kuntiisa tiisa musimengenda kusindika bapre nsirike mbola nsirike nemukusaga ggwanga lyange bwosubire buli muntu enasobola okugulwa so ebyo sigenda kuddamu kuntiisatiisa nja kubuulira eggwanga mazima we gali mujje vidiyo nga nkubika bwoba ogirina nve ku social media nga nkubika ngende museveni yafudde But the truth is, Joseph Tabasula mtano wakarechezi neba bibande barude banga abu zaabu zaabu na Uganda mkuma abu zaabu zaabu information yefunga wajigende lako mweno dot kwemu ela mwema abana basoma IT asoguro kumaya chile chidu chidoktori inge chino chediti inge na achizi zawari ila abana babu usi kichitubetu wagara kachubuzi wawure mseveni aspendize almost 20 billions of Ugandan shillings ku social media okujitaninga edde kusaidi eganye that's why ntiba blogger bonna abasinga obujirize ezibogera lufaransa because they were paid to do so one museveni ayagala kulaga international community nti uganda tekyali political rangos kyekisooka ekyokubiri ayagala buli muntu abe nga ali kusaidiye ngaamwogera which is not okay and which is not right kisoboka nobody is going to be on your side that's why nemuggulu wali opposition okitegeera ekyokusatu museveni agezezaako nnyo okukola diversion ku social media nenzikuba me particular nenzikuba diversion zeziruwa esooka ndowooza mukira bino byonabintu bya covid obubbi babuza ddaana atuna esere ziruddawa tazoogera ne bateeka ebiboozibwozi kati mama fina oyo mu ku bantu bakola diversion omukazi omukulu simanyi abitekisa mukolede birthday simi bichi ono mwala akola ku BBS tele fina ono agaba ebiwojjolo bejobera nti alinga agaba akatun agaba ennyongeza akatungulu mu katale nono boyfriend we gobayita lwaso omusajja omugagga mu uganda wokka wosanga omusajja omugagga yekka particular mu uganda gobayita ono lwasa ng'ali bu biboziboozi ebyekisiru kubanga sente zalina si ze za gavumenti teri musajja mugagga alina bizinesi zasobola kukola musajja kudda ku tv mukalula amaaso emirundi abakajo labye wava muno ngaali ku tv emirundi abakajo osanze kalimuirigi ngaali ku tv emirundi mekajo osanze sudiri ngaali ku tv oba emirundi mekajo osanze kirumira oba kirumira kirumira tera okubeera mu public mugagga ki mukampala gwosanga akola ngaono omusajja lwasa that is pure diversion ono mumuntu ono mugeyali from a girlfriend way simabalesebubulumuvi bwe yazanya it's up to you okole diversion emwoleka bannayuganda bafune kutulo basiza tugenze mbusimanyi e, banawusinza okufaako kino ekitumu mwe kenyumu mwakizimbidde nga mwagala kunkwatira muzire bagamba temujja kunkwata nazanya dde omweso tugenze ku nabbanja okugaba sente ngaakuba essimu ensi zonna ezigabye sente walolako prime minister abungereza ngaakubira omuntu nti sente zatuuse walabyeko president wa america oba vice president ngaakubira omuntu sente zatuuse oba ekenya oba mu nsi yonna era bakikoze ono nabbanja kubanga baagala diversion ekyo kitambula ku social media for a week nga babuzaabuza abantu sente system buli munnayuganda esimu yeri mu system airtel eina network mtn eina mange eina orange erina its just a matter of kukola contract nemuzi wa mtn nemuzi wa airtel nemujigamba enamba zonaeri mobile money zetwa selecting zezino but there is no need to call it is a pure diversion ne information nina kusereza na banja zonna temuloza ne mugenda zifuna abantu bagenda ofuna central bali state wawo ne chalo chibanga byasadize kasoko se ne chama ne kenyiri tali kulukalla amanya agali mugaba gwira apatava bitundu ebyo era muge mbabuli mbakubira mulago takungula mugende mugende mukole ngo budde buchali temuda kusereza na banja kuwate ziliyo bwekabanga akasanke kaba limo kamara kama nyebyo ya ate bajja beka nambale tene nganga tichije kusoboka tugenze echamubayiro mana chifyu bagenze bakuletedde john black simanyi neka sex tape kafulumye omusajja omukulu ali mukaba its a pure diversion okitegeera kati bagenze okuleeta ono omusajja bagenze ku social media kyebaali basuubirako social media ebeerako abantu abawemula ekyokuwemula twakijjako ntujufula politico nga bantu balina kufakasinga ku nsi ku social media kwaliko abantu abazina ebimansulo bannayuganda abo ne twabakuba ebbali ne badda ku current affairs okitegeera kwaliko abawemuzi nga gugwe mulimu gwaba gwakuwemula awo ne tubateeka ebbali ne tubateeka mu kakunta ne tugaa nti social media platform erina kubeerera national matters national issues so bonna bali bazimbye obutima kubanga twakyusa media okugijja mu kiri kye bagibaluza nti yabaseegu yabawemuzi yabimansula nekijjufuula nti eriused okukyusa eggwanga mu ngeri yonna esoboka abo nawo ne babeera mu kategoli nga bakola ki nga babeereyo kati according to those facts yesonga wachi basindi sebuli kiyenje kyenda kijje kirumbenzi which is okay mero na problem that kubanga ebyo tubirwani demo okumala emyaka ena nzo okuvuma it's not a problem as long as nwanirira nsi yange ate njagala mwenna media, media ya uganda ne babuloga mutegere ekintu kino kankibaddiremu olwaleero tewali kyabusiru nga tewali kyabusiru kankibaddire mbulungi mukitegeere tewali kyabwe siri muntu kyayinza kwetuma mu nsi eno enegenda eno mesi njagala egende ku midiya za uganda zonna necial media babuloga mwena bafula timutegeera nnyo tewali kyabwe siru ku nsi eno muntu kwefuula nti mugezi naye ngaate musiru atya ekinyira bwe kyewunzika kiba kirowooza nti n'omuntu gwekiraba aba yewunzise kati nammwe mulabe ensi fena titugenda kwewunzika ekinyira bwe kyewunzika bwe kiti kiba kirowooza buli muntu gwe kiraba naye aba yeewunze n'emiti gyewunze n'ensi yeewunzise ka thats the system eri mu uganda abantu basasula okuba nti beewunzisa obwongo ne midiya yeewungwa nze sigenda kuwunzika mutwe gwange ate sijja kuwunzikibwa kati mmwe abeefudde nti mwe mwasoma mutegeera nze najja mu struggle eno kulwanira abantu mu uganda tebaasoma tebategeera tebalina amagezi baavu mponga byoya kati sirwanirira mugagga kubanga omugagga olina sirizo zikumala enamba esinga okuja bannauganda baavu abaasoma batalina mirimu abatasobola kweyogerera bemufuulinga nti tebategeera benajja okulwanirira sinwanirako famire ya museveni sinwanirako famire ya muntu bategeera balina ssente nwanirira muntu wawansi omwavu gwe mwagala okulonza ti mwemusinga okutegeera kati mwenna media z'omu uganda tv radio station ba presenters nammwe abali social media bablog bawa ssente mugenda kusirwala mwefudde ebinyira ebyewunzika bwekyewunzika kiroza nti ensi eri upside down kanna mwe bwongo bwamwe banda uganda twajja bazi okusateri kuba teri kuba teka mwe yembera mu rozanti balinga binyira mwe binyira bwe mwe unzika temusobola kuchusa mtu okula bitu ngeji bifana fwe tuino okula bitu ngwe ovuni ke kitabo kino nomalo kivuka no kisye side eno machi che chiliyo kati bakuru bwe mbanga muli binyira mwe vunika media zo mu uganda ne government nga yevunikirako mwe bale nyo kujja mu kwevunika era mwe vunikira data muzu okukanga ekyo chonchi maze abana nvuma I'm very happy with that. Ila njagala nyo mvume kumanga sirina budde wa mbambi. Sirina budde wa mkumanga chemo sasuli wa. Nzembade kushua media kuno. Emiaka jigenda mwenani ya liansa sude. Kuhanga njagala nye guanga liange. Teri chetu chisinga cha mwendo nga guanga liyo. teri kisinti kintu kisinga kyamuwendo kuzuukusa muntu eyebasse gwebagenda okukola ekikyamu kati egavumenti kyetayagala kuwulira era kyesasulira ensi empya nenkadde sente empya nenkadde kati buli muntu yenna yeewunzika simanyi ndi buloga simanyi nze empandiika nnyo simanyi nze mpostinga nnyo simanyi nze nkola live ebyokuwemula mbikole muwemule ebyokuzina emaaso mubizina ebimaasulo naye mbage mulinga ebinyira ne tv za uganda bapresenta bonna mulinga ebinyira ekinyira bwe kyewunzika kiroza buli muntu yewunzise ne gavumenti ya museveni bwene museveni wakola yalinga ekinyira yewe yewunzika bwati alowooza buli omu yewunzise period we are not fools era tujja kukyusa obwongo bwabantu tubategeeze kati buli kiwu buli kinyira kyonna ekyewunzise ku midiya fe tetugenda kwewunzikirako tetugira kwewunzikirako so ezo sente muzirye era muziwomerwe naye sibuli munayuganda temugenda munsiriwala sandimu nasigaza abantu kumi ku midiya kuno nga bangoberera nga mbagudde amaaso nja kuba ntambula nabo kati ngenze mumaaso kati vidiyo etandisa bannayuganda mwenna abali mu uganda most special those who stays in uganda nga mukola business njala bategeeza waliwo ekyama ekikusike kyemutamanyi temusuubira nti nolockdown ekoma kuzina enakwanamu ebbiri egendagenda maaso noza mwala beminisita webyensimbi nga agamba nti ekonome ekola bubi kubanga tebanatuusa muwendo gw'abantu bukadde abiri kubagema banaweza obukadde amakumi abiri bajja kujjawula okodawuni ate neekonome ejja kudda kitegeeza nti bana abantu mission yaabwe yakubaavuwaza intentionally nga mulowoza temuli mulokodawuni si bwe kiri baagala bavuwaza okutta bizinesi zammwe okutta buli kimu ate webasibire wakanga temusobola kulya tunajjukira nti omuntu yekka asobola okwebeezaawo ye muntu abadde akola naye katemukyasobola kukola kiki ekiddako ngenda bagamba bwe nti nga we mbagamba bulijjo nti muyengeri endala gye muyinza okufunamu ensimbi mugikole mangu obudde bukyali bizinesi ziri musooke muzeesonyiwe kubanga bano abasajja ekintu kyabwe kiwanvu nnyo temujja kitegeera ekisooka tebalina nsimbi ekyokubiri balina batagetinga era kyebatagetinga batagetinga mwana wa nambi naddala abantu bona abawangala mu uganda abawangira mu buganda wakati so njagala mwesupporting mukyuse entegeera yammwe mudde ku bintu ebira otherwise munagana mugenda kukonsetoka ekintu ne senza nabbanja bakuwadde emitwalo kumi olina famiry abantu kumi gyoliisa emitwalo kumi tenegyenegenda kukola kitegeeza munaku makumi ana ojja kuba tasobola kubeera na sente zino musituke mugende mukole emirimu emirala oba musituke mweddiza eggwanga lyamwe muve mubintu byekisiru kubanga sente zonna zebaabawa bana basajja baazibba luli babaga nti sente zebafuna mu covid yeziri teziriyo baziba bazimbamu akeedi zaabwe ekyo tebakulya era mutegere bulungi statement mugobere statement baminisita zebakola tezikwatagana wa health ayogera kice wa finance ayogera kice museveni ayogera kice buli mwa yogera chiche sono mutegere ekigena maso mu Uganda nti ebigena maso mu Uganda byonna byachifula nenge irange empale za mu 7 bwezili kati nyenze ku ntalo ezili ku social media nze siri na lutalo na muntu kyekisokera ddala era ndi bulungi nnyo njero ko bazamwe nabanvu mimu bali nyimu bali ddala mugende maso kubanga binyumiranze nalisimenti ndi musiru hmm, hmm. by the way nalisimenti ndi musiru ebyokunvuma binyumira kuba nali simenti ndi musiru olwensonga nti abagezi bonna baafa mu nsi yonna tetusigalamu abasiru ate abasiru bwetuba nga tukola omulimu abantu netubabuusa kitegeeza tulina omugaso kati njala okubaza mwena banfumeti ndi musiru ndi biki neyanziza munange kuba omuntu okutegeeza nti gundi oli musiru aba akuyambe nomanya nti oli musiru otherwise okugaa nti oli mugezi tojja kwenonyeza lwaki ndi mugezi kati bwovuma ti ndi musiru njala kubasaba mwebalenyo obalire ddala ate mweyongere bangi nnyo gavumenti yasindise bangi nyo mweyongere mugende ku tv muvume ku social media muvume naye nze mukino nfunamu ki mukunvuma one nfunamu okutegeera endowooza y'abantu amu kyekisooka ekyokubiri nfunamu okutegeera enkola ya gavumenti ekyokusatu nfunamu okutegeera nti okusoma kuyamba okusoma kuyamba kuwandiika nakusoma naye oba tolina amagezi osigala oli mu ssimu ekyokuna mumpromotinga indirectly nga simanye kubanga ze nnaku page emu ne bwe buli mpita ku page ndanga banvu masomo erinnya lumbe ekitegeeza mbeera happy nnyo omuba promoting omusiru bw'otuukira okupromoting omusiru ku social media ne ku tv zaayo kiba kitegeeza omusiru yaliko kubanga teri muntu ayagala mugezi okitegeera ah, oyo mugezi nyo sijja mmusola naye that means bwemba bwemba bwemba nga mu promoting omusiru mbeyazizza nnyo mubali nnyo mubalire ddala ah, era ndowooza singa kibadde kisooka lumu yampadde enamba yesimu nemuterako ssente z'okupromoting omusiru nayogera kubanga muganda wange si tewali gwebazaala nga musiru teri agenda musomero kusoma busiru ba buli mwasoma kuyita na kufuna amagezi naye mubaga omuntu mugee nti musiru tategeera alinga ebisolo bino ebisidi <laughs> kino kizibu mbeebaza nnyo mwongere bwe kiba kisoboka buli ne state house mugigamba ekola live evumenze nkyetaaga nnyo nnyo nnyo nnyo nkyetaaga nnyo kubanga muganda kategori kale omuntu ganti oli musiru nga te gobadde omayo oli mugezi olina okusooka okwenoonya busiru kikale yasi kimuka nnaye sinamanya okujja nga mbudde kirasi mwini mbusiru oba mbuwumba tuutu then awo nja kutegera nas pa now i appreciate mwe balinyi mubalire ddala obusiru bunyuma obusiru bunyuma era ndi proud nnyo okubeera omusiru And I hate those who call themselves elites. When they're seated down watching their nations, when, when they're seated down watching when the nation is sinking, and they, th they think that they know more than others in the planet, in Uganda. So I'm very proud to be a stupid, a stupid man, but with some kind of knowledge and determination of loving my country. And I very appreciate the work of all those who have paid to abuse me. Please continue and keep on. era bwemba mwine namba za mobile money olugo wade sente okujja okumuleta emba sindikire ne sente mboyo mtalo 10 10 nabanja ja baluisa omusiri muleta ba wasente njaga abantu baba followers bangi buli mtu inaba je mutaya kunonga amvuma am, promoting atumo mitwalo 10 ja nabanja nabanja azirisa yo nyo nabanja azirisa muzija banguira so njabe bazanya mobile nyobo balire dalala omusiru ono gwe mulaba ono omulimu gwakoledde eggwanga tegwogeregeka naye njalakubuuza abagezi mukoze mulimu ki <laughs> ngirekubu nze ndi musiru yes ive accepted am stupid but abagezi mukoledde ensi mulimu ki kyembuuza abagezi mukole dance uganda mulimu ki kyembuuza the more you abuse me the more you promote me free of charge free of charge setaga promotions mayi ku TV mayi ah ah the more you mention the name rumbu yina mumali musiru walaga galo mandiwa njira kumanya musiru atunula ati afana atali atya ah, era bojjana ga musiru yo ndiano ah, musiru mumanyi musiru emsajja mulungi nya tubusiza tubulia bintu bingi nyo kipa mwe bali nyomo bali ledala awono sijja kulwao okujja ko baza ba followers ba mwe nabule mujali abalwana entalo jesi nga never say kumitimbangana ejenja rumo bali nyomo bali ledala temujja ngoko mukama bakume atakumira ampera mwe bali nyomo mpozi olwali nabadde siri wakujja naye ekintu ekyandeese ngaabantu bange bembadde nzijanjaba mu uganda bakyalinamu effekt yokuba nti bakyawuliramuko eh, obukosefu ate nga tulina omusawo waffe gwe twawa wano ku peji yaffe kuno asobola otubuulira ensonga zino tuzigusa bulungi so omusawo oyo njala muyita mu dakiika ntono nnyo atubuulira ensonga zino tuziguse tulabe engeri gyetugenda zitambuza mu lw'ensonga nti njala mukwata olupapula nekkalaamu omusawo olwe waba tusomesa omuwulire ebintu bino era njagala okwebaza nnyo mwenna bannayuganda basobodde okuwona okusinzira nga musinzira ku peji yange eno ku youtube ku mitimbagano egyenjawo gye batwala vidiyo zange zino njagala mukitegere bulungi nnyo nti nze omulimu gwe nkola ng'omusiru gwakubabuusa na kubategeeza ate nenkolimira nnyo abagezi abalina diguli abaasoma nga bakola useless ebintu byeba useless idiots kati fe abasiru bwetuba nga fe tusigadde mu nsi nga tugezaako kulwanyisa abagezi kitegeeza banaye basiru banange bakubiddeko omugalo mwe bali nyo mubalire ddala kubanga bano baali baagala kitwala ku mutindo omulala naye nga tefe twagala kitwala ku muliki ku mutindo omulala so mwe bali nyo mubalireyo kubanga mukola ensonga zino n'okumanya nti buli omu yeekuumira gy'alina okubeera era buli omu yessemu ekitiibwa era mukole nnyo omuntu yenavuma omuntu ali mu daspora oyo abeera muntu mukyamu nnyo era nze njagala nnyo abalabe nga bakuba mbayigirako ebintu bingi nnyo omanyi omulabe wo omulabe wo osooka n'omuyiga obunafu bwe amaanyi ge entegeera ye n'ekikolwa kyayinza okutuusa kuba omala kukimanya ekyo nogamba ono gubaleese nedda kikibulamu kati bwe nasoma gavumenti ya yosefu tebasira mutani wakale kizina enkola yaagyo nagamba mm, mm, kibulamu eno si gavument bana abasajja bajja ababbi babandit buli kimu bakitwala for grant ebakola ebinajja nabaga nti sere bazibbye mugenda kukola kinaagenda geyo uganda omusajja najja nakola eddagala lya seniga 19 amajje ne gamuwamba ye uganda nomulamule gufa munaku 2 miliyoni 12 ye uganda okitegeera so kati bannayinza njala bagamba naye temutya ensolo ku kizigo kweri buli ayina vidiyo gyagamba nti nakola ekintu gundi emimiliyoni asatu gyeziri abantu baazitaddeyo dda buli azaagala zireete buli azaagala zireete ayagala sente ezireeta vidiyo nga mbika yoseretobasirontano wakalekezi ate neno message njagala egende mwenna eri abantu abawagira ekibiina kya national unity platform nti si buli lububi si buli lububi lwa buugi nti ebera mpolwe aa ah, munda obuugi babutokota si buli muntu akutuukako okugamba ekintu kyagamba kituufu abantu bangi babawubizza mu mpubya eyekika ekya waggulu jjukira buli muntu alina endowooza ye ng'omuntu endowooza ye eno bwe bugagga bwo bw'obanga oli mwavu nga n'endowooza yo ntono era ojjasigala ng'oli mwavu bw'obanga endowooza yo ngazi era nga otegeera bulungi osobola okwesalirawo ogaggawala mangu okusigala ngaoli mwavu kisinzira ku ndowooza yo nentegeerayo kanjala bagamba ebigambo byonna ebyogerwa ku kibiina kya nationality platform smat ekiina structure smat kikola babyogera dda mu ntandikwa kati oli waba akizizza mmanya nti oyo dofi fid dofi bwazaala mu dofi bazaala fidodido kati tosuubira nsonga tosuubira ndowooza fidodido kuba yanjawulo nnyo ku dofi dofi bwawasa dofi bazala fidodido kati osuubira nti fidodido agenda kubeera wanjawulo nnyo ku zino dofi ebbiri aa ah, ah. era agenda sigala nga yoyo kati abantu amu balekere eyo babeere eyo fetugende mumaaso nga tukola ebyaffe bitwala mumaaso otherwise njala kuyita omusawo ono atuwe ki ekiddako okusinzira ku ddagala lyatuwa luli tugende mumaaso tumalirize ensonga zino naye nga nze njala bagamba nti ensonga zino nga bwe ziri nze siina gwe ntya era museveni byeyogedde musawo otuuse nyabo hallo wantiso etuli live maama ensi ekulinza okubawa ekiddako sampa eyali esigadde ee eh, banange mm. <laughs> um, banange abatuuliriza musiri omutya nno mwena mwena gye muli muje balije mutuusako engalo kitalo nnyo ekyabaddu ba allah abatuvudde ku maaso naye buli omu alina okukimanya nti nno ewa allah gye twava era gye tugenda okudda ne tumwebaza katonda olw'okuba nga akyatuwadde obulamu fe abali ku live eno akyatuwadde obulamu tukyassa ate ne tumusaba abaatuva ku maaso abasonyiwe ebyabasobako era netwongera omusaba mukama katonda waffe nti betuba tukunyiiza tukusaba otusonyiwe mwebale nnyo mwebalire ddala okwekumira ku mukutu guno kakati nzize lwa bintu biringa bisatu mwami kajubindoza nzija kwedakika nga 35 minutes ok hmm. kakati ekisookera ddala nsooka okubebaza olw'okuba nga mwagoberera amateeka geeri eddagala lye twabagamba ne mubeera nga mulikozesa ekyamazima amatuufu kiri nti nfunye essimu nyingi nnyo nnyo nnyo nnyo nga zineebaza endala nga zigamba watugula amaaso we didino what to do but at least twaliko we tutandikira naye kakati eh, ekintu ekisingirayo ddala obukulu abantu kyebankubira essimu bangamba musawo eddagala twalikozesa twawona naye tulina ekintu ekiri mu bulago wano ekiringa ekkovu ekintu ekyo tukikole tutya eh, abantu bawona naye ne basigala nga balina ekintu ekibakolokota mu bulago so thats one of the reasons why iam back mm. tubere nga tulaba ekintu ekyo ekikolokota mu bulago tukijjawo kitya mm. ekisookera ddala twagamba nti tugenda kwejjanjaba munne ejjanjaba eya layisi ennyo ennyo ennyo hmm. so mbadde njagala otwala ekyokulabirako ngaffe abalwalako ku nvunza nti bw'obeera n'envunza ogitundula so at the base of that nvunza wasigalawo ekintu ekiringa ebbwa kakati manya nti nekyo ekintu ekikuli ku bulago kiringa kiwundo oba kyekyasigalawo but uh, all in all kiring kikolondolwa kiringa kikolondolwa kyekikulu wano ekikkota mu bulago ekintu ekyo tujja kijjanjaba n'akantu akatona ennyo ennyo ennyo ennyo nti amazzi obuzzi just luku womuwola amazzi agabuguma obubugumi beera ng'oganywa buli kiseera omakingesuwa nti onywedde at least one leader ogudde omanye nti onywedde nnyo amazzi ekintu ekyo kijja kukutuka kutuka kubanga ekyo kikolondolwa kyekikuli wano mu bulago kyekyekuttewo ekintu ekyo kijja kukutuka kutuka buli lwonywa amazzi ojja kuwulira nga kitadde nga kitadde bw'okolola making sure nti okolondolwa you split out kiwandule tokimira kiwandule buli lwokolola kiwandule kijja kugwawo after some time eyo treatment number one treatment number two olina okubeera ngaonuuna nnyo losenges losenges kitwale nga swit pepsi Uh, simanyi ddagala ddala erigwa mu, mu kategori ya swit peps eriri e uganda naye bwe nabeeranga e uganda walingayo ekintu kye bayita strepsils strepsils ezo nungi nnyo zikozesa zijja kugogola kino ekintu ekiri ku bulago first of all you have to drink a lot of water nywa nnyo amazzi mangi nnyo ekintu wano ekiri ekyo mu bulago kisobole okuta kati ozeeko treatment eyokubiri beera nga onuuna swet pepsi oba e, e, e, ekintu ekigwa mu famiry ya swet pepsi stropsos neddagala lyonna lyesimanyi bulungi lyonuuna okuwa obunuunyi nga swet pepsi kijja kuba nga kiwona ekyokusatu tujja kunywa eddagala lye baita doxycycline ekyo ndoozanja doxycycline nja kukiwa mukulu fred abeere nga akiteeka ku page doxycycline um, ngaokwekuumisa omuzungu akiyita proflaxis proflaxis omuntu obonye naye waliwo akantu koyagala ate kagweremu ddala ddala ddala hmm. kakati tujja kumira doxycycline 100 milligrams emirundi ebiri for 14 days ekyo nja kiwandikiramu amirumbu ye akibere nga akibateerako so eyo treatment yekitwe kyekikuli mu bulago akantu konna akasigalirayo konna kabacteria konna akasigalayo this doxycycline ajja kubeera nga ng'akajjamu akakasu keebweru then obeere ng'owona nfunye essimu eziwerako nga bambuuza ekintu ekibakolokota mu bulago mm, mm. ekintu ekyokubiri essimu gye nfunye ze zibadde abantu mujjukira twagamba nti buli muntu alina okubeera ne ah, chaco tablets kati chako tablets ezo active chako tablets abasinga bazigula naye baŋŋamba ntino nti baddukana nnyo mm. thats a very very good sign the more you shit out the more olubuto lwo lwe lubanga lusika um, toxins out of your body system wobeera nga omuntu obadde olina toxins mu mubiri gwo nomira ezo chako tablets nobeera nga ofuluma nnyo ogufuluma nnyo ofuluma nnyo is good kubanga nabagamba nti chaco tablets zisika obutwa oba toxins oba impurities mu lubuto lwo nebitagenda ne kuaffectinga kibumba nobeera nga obifuluma inform of okuddukana oba ogenda mumanju neweyamba so bwobanga ofunye esayini eyokuddukana is a good thing tonywa ddagala erinakulekerezawo okuddukana antidiarios tomira to just kyoba olina okola nywa nnyo amazzi obeere nga tobeera dehydrated oba togwamu mazzi nywa nnyo amazzi amazzi kola daloza owuwo owekiganda daloza owekiganda jukira edda twa ofumba amazzi agookya notekamu akajiko kamunyo kamu ogwa sukaali munaana period nonywa ebyo ojja kubeera ngaofuna electrolites ennungi ngaokozeseza ebintu ebyo twagamba tugenda kwejjanjaba in a very simple chip way so bw'owulira ng'oddukanye ennyo amaanyi gagenda gakugwamu weekolere jaloza owuwo fumba amazzi akajiko kamu akamu nnyo obujiko omunaana obwa sukaali onywe ojja kuba nga ofuna amaanyi mu mubiri amaanyi mu mubiri bw'oba oddukanye nnyo naye bw'oba nga oddukanye its a very good thing ne tugenda ku kintu ekyokusatu ekintu ekyokusatu twagamba nti abantu abalwadde covid nabagamba nti almost every single person e uganda abasinga like 90 percent bafunye senyiga kumi na mwenda so nabagamba nti omuntu bwoba ofunye senyiga kumi na mwenda omubiri gwo gwennyini gwekolera abasirikale abakukuuma mu mubiri omuzungu kyayita antibodies kati woobeera ng'omaze okulwala senyiga kumi na mwenda omubiri gwo tegujja kuddamu kulwala senyiga kumi na mwenda akuyise bubi kubanga olina ah, abasirikale bo abajja inform of immunoglobulin ah, abigenda okulwanyisa immune system yo ebegenda okuyingiraku immune system yo weyabayi nti senyiga kumi na mwenda waba akuyingiriddemu guno omubiri gwe olwede gwakolera dde abasirikale bali senyiga kumi na mwenda akawuka kali bwe kajja bala abasirikale bo bajja kukabamu obutuli obutuli obutuli obutuli babeere nga bakalwanyisa weby so temudduka nnyo kutya tugende batugeme kubanga kati ebintu bya uganda nawulidde nti thes a question ddagala kiri ebabagemesa kati bubeere nga singa walwala senyiga kumi na mwenda tofaayo nnyo beera nga um, oyina antibodies olwedde mu ezirwanyisa ekirwadde senyiga kumi na mwenda uh, oyina antibodies so teweralikirira nyo mbu trush ogende bakugeme no mala okubeera very sure nti eddagala lyebagenda okukuba lyeryo lyeryo mpozi ekisembayo abantu bebagema ne bafuna blood clots okola otya okwetangira blood clots mu mubiri gwo ebyo nno bijja kubeera byabadoktazi bennyini hmm. ekintu ekisokera ddala bajja kukuba empiso bagiyita levonox levonox ebeeramu milgrams waliwo 0.4 0.6 Eh, okusinziira nga dokita bwanaaba akukebedde n'akulaba again mujjukire n'abagamba nti buli omu abeere ne famire dokita we bwemuba nga temuli muli suspicious about abantu ababajjanjaba mu referal hospitals get your own doctors kyemmanyi buli famire eyiteeka okuba nga erinamu dokita oba mukwano gwa dokita nga mukwano gwa famire mukozese abantu abo babakebere omusaayi bwalaba nga otandise okufunamu enkenyera eh, mu eh, busuwa bwo abeere nga bakuwa levenox kati ekintu ekigenda okuyamba fe omunaku owa wansi bweoba tolina kasente kagenda mu ddwaliro beera ngaomira everyday on a daily basis kyebayita baby aspirin baby aspirin ka aspirin katono nnyo 81 milgrams milgrams 8 mu emu nzoba omira si aspirin ono wa bulijjo bamuyita baby aspirin ako ka baby aspirin kakuyambako okudissolving clots kabeera nga kakuyambako notafuna stroke oba ebintu webityo beera ngaomirayo at least on a daily basis ka baby aspirin um, mpozi ekiringa ekisembayo um, Oh, tusobola okukola recap ku ddagala liri naye abantu abasinga babadde baŋambye baabi masteringa ne babeera nga bawonye so i think byebyo ebintu bye nabadde njagala okwogerako olwaleero okubeera nti singa bakugema nowolera likida nti you have clots baby aspirin ne levenots bibeera bijja kuyamba okugyamu Um, okudizovinga clots muli mu mubiri gwo hmm. mpozi n'ekyekinnansi oba e, e, ebyekinnansi byetuyinza okukozesa ebisumulula omusuwa hmm. kwe kufumba ezo eniimu hmm. n'entangawuuzi waliwo kyebayita apocider vinegar simanyi obayigana bamuwulina mukambwe ennyo bakiyita apocider vinegar obifumba ne bivaamu kwegamba omuchuzi nga guli thick akajiko kamu kumacha kajiko kamu olweggulo ebyo bisumulula emisuwa gyoba buba bulimu clot yonna ebeera nga edissolvinga mhm. ndowooza katukomaawo olwaleero byebyo byembadde njagala okwogerako mpozi kyenabadde njagala okwogerako ekisembayo mm. but you said its a diversion mm. ah, ye john black but mm. if it was real ngo ng'omuntu ina mental illness oba mental not, not mental illness is uh, it's like a psychological torture mm -hmm. so i don't know i wanted to talk about it but if it's um, a scam or some kind of a, uh, it was a, a diversion. diversion i'm yeah. not going to talk about it mm. <coughs> so so kati ndoza byebyo muganda wange bye mbadde njagala okuyisaawo mm. ebintu biringa bina eh. abantu mweyongere mweyongere okubeera nga mukozesa eddagala lyetwabalagirira mm. mulirina ekintu ekyokubiri bweoba bakukuba empiso ngaotya nti you might have got a, a clout mm. beera nga omira kabed asprin on a daily basis bwoba ngaotidde ngaogenda mudwaliro bakuba empiso ya levenox mm. um, ekyokusatu chaco tablets twagamba nti singa oba olinamu engeri y'obutwa mu mubiri gwo kyako tablets zigenda kukuyamba okusikamu toxins how does it work twagamba nti kitwale nga omuntu alina magnet hmm. ne bu metals bekwanso hmm. eh, majirita biki buli woteeka magnet e, ekwata ebintu ebyo ebiringa bimetals nebikwata kati nebyekwata ku magnet hmm. so chakotablet eno bwogimira nayo esikayo obutwa mu mubiri gwe otwala chakotablet okubeera magnet otwale bujirita okubeera obutwa nti singa oba olimize risk obuntu obwo nebwekwata ku kantu ako nobeera nga obufuluma mu bathroom hmm. so abantu abaŋambye nti bafuna okuddukana thats a good sign nti whatever is in your body system ogenda kifuluma hmm. ndoza byebyo mwami lumbuye byenjagadde okukolako olwaleero uh, kati ninamusawosobola okuyamba munauganda ngakikwatagana ku kyobusawo uh, sit with my group uh. tubere nga tubayambako inshaallahmwekumeengalo ate nekyokubiri ekyembadde ekikulu ekisembayo singa omuntu obeera ogamba nti nawadde omuntu haga oba nebantekako obutwa munaabe nnyo munaabe nnyo obutobo sometimes obunaabako kubunaabako kwennyini ku mubiri mm. n'engoye ezo muzooze muyitirize nnyo okuwoza engoye n'okunaaba mwekuume kubanga allah akuuma omuntu eyeekuumye baganda bange kankomaawo tubasabira naffe nga bwe twesabira era asaba katonda atukuume nammwe abakuume assalamu alaikum amusawo nga tonagenda sokonireko okugenda musawo musawo nina ebibuuzo bibiri byenjagala abantu obaddiremu ekisooka njagala otuddiremu eddagala ngaomuntu for status akajja okufuna information eyo noba yakafuna obulwadde nga luli teyategeera otuddiremu eddagala ero ekyokubiri njagala otubuulire the difference between industrial oxygen nono no, no, uh, medical hospital oxygen enjawulo ki eriwo era ani asinga okubeera nti wabulabe era ani akola ku muntu obulungi kyenjagala ebintu biri ebyo byokirafinga ku bantu bano bategeere obaddiremu eddagala eriyalyasooka abata abatasobola kufuna information edde no bawulire medical medical na uh, hospital uh, hospital medical oxygen ne industrial oxygen enjawulo eriwo erani enjawulo eriwo nabulabe ki omwa ina kubunne kyo njagalo nkolero ndenga tenda sibula Kabaka yagambye okudda mu kibuuzo kya number two industrial oxygen tabeera purified abeeramu carbohydrate abeeramu all sorts of things it doesn't work on human body it is industrial nga bw'okiwulira nti industrial ate ono hospital oxygen abeera oxygen yennyini omuntu nga oxygen gwossa I mean, purified. That's mm. the only difference. So, so somebody will not use industrial oxygen kumuntu. Kumanga alimu oxygen, alimu carbon dioxide, and whatever. It's not purified. Whereas the hospital oxygen is purified, it's made for breathing so sibino ebya industrial mm. that's a simple question era kyekyo kyemuba mumanya industry oxygen doesn't work on humans mm. ali akola mu industries nga bwe mukiwulira and hospital oxygen is the oxygen that's meant to use for people because it's purified period mm. ekyokubiri twagamba nti uh, eddagala lye twagamba twagamba first of all bwe tuba tugenze okwejjanjaba munne ejjanjaba ey'ekiganda mm omuntu olina okukwata entangawuuzi enimaawa n'obisekula ne katungulu cumu mhm. enimaawa zirina okubeera nga ziwerako oba eniimu ziwate toziwata zisalemu emirundi ena like slice it in four pieces mhm. oyinza eh, as much as you get oyinza okukola enimaawa nga taano no no notekamu katungulu chumu katungulu chumu kiba kirungi nnyo nofuna katungulu chumu yennyini mm. gobajjako obukuta obutono no, omuzibu oyo owokujjako obukuta nojjako mm. obukuta n'omusekula sekula omusekula ye n'omuteekamu kati bwomala okumuteekamu notekamu bwebiba biyidde bulungi nyo nentangawuuzi osekula entangawuuzi katungulu chumu nenimaawa hmm. n'obifumba mm. for like between 45 to 1 hour mm. kati woba omaze okubifumba nga biyiridde ddala bulungi noyiwamu omubisi gwenjuki oyinza okuteekamu ebijiiko bya supu nga bisatu mu ddagala ly eryo mm. you drink it lukwom nga byotya four times a day nabagamba temutera nnyo okususa mirundi yena kubanga those things are acidic mm. birina acidic acidi mungi nnyo mm. kati acidi oyo si mulungi nnyo ku lubuto lwo bat nabagamba nti yali afudde bwalemala at least okufuna senyiga kumi na mwenda obeera na acid because we can take care of that mm. kati nembagamba nti eddagala ezzungu eriwonya senyiga kumi na mwenda lyetukozesezza wano tubadde tukozesa azithromycelin libabuulire ngaokwongeeza kuna eganda yeah. huh? Okay. Mm. Uh, azithromycin or color 500 milligrams uh, times seven days. Okay. Mm-hmm. kati bw'oba owulira ng'okyalinamu enkenya nga enaku mukaaga enaku musanvu ziweddeyo osobola okwongerako for three more days ne, ne making a ten days okay mm-hmm. kati woba omaze kwenyini athisromycelin olina okumirirako pain killers kubanga obulwadde bwa senyiga kumi na mwenda buluma ennyingo zonna zona zona zifa abalwadde senyiga kumi na mwenda omutuufu ennyingo zona zona zona zimenyeka so you have to have a pain killer of any kind gyosobola okufuna mm. oyinza okufuna panado oyinza okufuna kyonna kyofuna n'okiteekako olina okubeera ne vitamini c vitamin c 500 mg osobola okumira emirundi ebiri oba omulundi gumu edozenmala oyinza okumira 500 mg ku makya ne 500 mg olweggulo oba nomira kamu daily mm. it all works okay mm-hmm. olina okubeera ne any kind of mineral so mineral esinga gyetukozesa wano zinc zinc kati zinc oyo mulu zinc mm. mm. zinc mm. omira akaweke kamu daily mm. ebyo bisatu olina okubeera nabyo mu nyumbayo at whatsoever mm. nomanya nti bino eno doozi ogenda kugimirira ddala vitamin c you can continue as much as you can mm. ne zinc osobola okumumira as much as you can but zino antibiotics olina okuzimira for a certain period of time which is like a recommended not more than 10 days hmm. kibeera mm -hmm. kirungi mm -hmm. but kati kulina eddagala lyembagambye notekako eddagala lyomusujja wano kyetwakozesezza abadde hydrocloroquine oba cloroquine hmm. woba tusobodde kufuna cloroquine e uganda edda wenavirayo nga tuna cloroquine oyo gwetwamiranga natusiibwa nowuliranga ensanafe ezikuluma hmm. oyo abeera mulungi batijjukira nti uganda nsi erwala omusujja nnyo nnyo nnyo hmm. so tulina eddagala antimalarios nyingi ku bino byenkuwadde oteeka okumirirako eh, antimalario hmm. omirirako eddagala ly'omusujja lyonna lyofunye hmm. naye nga bw'oba ofunye cloroquini oba hydrocloroquini kyekisingako obulungi on top of these ones kubanga ekifuba kiri tulina ekifuba eh, akantu akatuli mu bulago twagamba nti obulwadde buno kirungi nnyo n'obukwata mu bulago nga tebunaba kukirira wansi mu mawogwe hmm. eh? kakati olina okumirirako eddagala eryekifuba nabagamba the best eddagala lyekifuba lye liriko akagambo decongestant um, akazibukula amawogwe hmm. but if you don't get any decongestant eddagala lyonna eryekifuba lyofunye will be helpful mm. kakati okwo nembagamba nti on top of that olina okumirira olina okubeera ngaonuna losenges buli mm. kiseera mm. losenges zino yo street pepsi n'ebigwamu mm. obeera olina okubinywa kakati bw'okola bino nonywa nnyo chai chai omunywa like every four hours ngonywa nnyo chai anyo kyetwagamba nti akawuka kano ke kantu akangu ennyo nnyo nnyo nnyo okujjanjaba but its a very dangerous singa its a very dangerous virus mm. bwobanga togitwistinze ahead of time mm. so byebyondooza bye twali twogeddeko uh, akatonotono kanti which type of antibiotics do these people can use they can use azithromycin kubanga gyali ya uganda oliwo batasobodde mufuna uh, osobola okukozesa amoxycylin clave Uh, 800 uh, double strengths ogamba double strengths kubanga waliwo 400 on 125 oba 800 ogamba uh, amoxycylin double strength hmm. yes okay kale musawo tweyanziza uh, nnyo uh, kale bannange mukama nsaba abakuume mwenna mwenna mwenna naffe atukuume yee tujja kiyitamu tewali kitagwa everything has a beginning and it has an end si bwe buno obulwadde obusoose okukwata abantu mm. obulwadde bungi nnyo ojukira nze we nakulira uganda eyo siriimu yajja mu myaka egyo mwena nga mukyali bato siriimu naaluma abantu buli omu nga yeeraliikirira but sim past oba mm. okitegeera kati nabuno obulwadde nabwo obujja kuyita mulabe nga kiringa ekitabaddeeyo mu nsi but what you have to do mwekwate nnyo ku mukama katonda nga omusaba ku makya n'olweggulo every time you get a chance a minute just pray osabe mukama katonda tewali kitagwa everything has a beginning and it has an end so na bino bijja kuyita insha allah amina tweyanza nnyo musawo mukama akutukumire amina nabo obwetaavu obulaa bwonna obwabalwadde tujja kukuyita oddemu otulekicyalengeoto information yeah, but do not forget to use doxycycline kwabo abantu abalina akantu kumubulago akakabakoota hmm. please use it its a very good medication after ngaomaze okuwona n'ekyokubiri munywe nnyo amazzi hmm. naye amazzi temunywa ganyogoga munywe mazzi gabuguma ga kisususu hmm. eh, agatali ganyogogoga ebyo bannange kansabe abatukumefuna assalamu alaikum alright bannange uh, omusawo muwulidde bulungi nnyo kansubire nti muwandiisa ebintu bino wammanga era ndowooza bigenda bakolera bulungi nnyo njolakobaza mwena abakozeseza eddagala lyo twabawa okuba nti mufunyewo enjawulo era nokufa kwakendera mu uganda namalo tegali congested nnyo nga bwekibadde so fuwana okupeeji eno byetukola bino bino byetukola era byetutegeeza abantu fe twagala nnyo abantu okusinga befula nti babaagala nnyo okitegeera kati buli ali ogamba e munno nti ewali mata oba ewali information wewana basigadde bonna bali ku byabwe fe tusasula kukolerwa twesasula nga tukolera eggwanga lyaffe tetusasula kwagala nti kulya mu ggwanga lyaffe lukwe nkiddamu twesasula nga tulwanira eggwanga lyaffe so si kulya mu ggwanga lyaffe lukwe obuzibu bwaffe si wa sente kubanga ne wenaafa tebagenda kunzikana sente naye ate wenaafa ensingi rekedde ki ki kye bagenda okwogera ku nze bagenda kwogerako ki eggwanga lyo likoledde ki kubanga sente tezimala sente tezina kyezikola era tumaliriza buli kimu okirese ngaokirekedde abantu naye mukulu okigwolese mabega abantu kwebagenda okukujjukirira so nno mwena bali eyo njala bategeeza eno vidiyo nga mugidulala mugisaasaanye buli mukutu etuukeko buli muntu agiwulire oba ogisala mu voice note ogisindikira omuntu wo asobole okulwa eddagala lino asobole odigula aligule yejjanjabe yekka kubanga twakitegeddeko e uganda baagala nnyo emirambo okusinga abantu abalamu ani emirambo dimu tebagibawo agimu tegiriimu ate ng'emirimambo gya bbeeyi kati okusinga obulamu so olubalembera nga nembiro kwotadde yensonga lwaki mbagambye nti buli muntu yenna weefeeko era weebereremu ng'omuntu bino bigenda ku social media ago mayenga agajja okujja gaveewo kubanga tugamanye mbagambye omuntu yenna alina vidiyo ng'ambika yoseti bahapulo tabaisa omutano wakalekezo agireete miliyoni asatu bafolowazi bange bagenda ziteekawo neyakabaka nayo sente zabalemerawo weziri muzireeta awo kadde ntulyoke twawule ekitagambagga wakati wepeera n'entula era tujja kwawulawo nze omusiru n'abageza ani asinga era buli mugenda ku facebook yo owetereo nti omusiru asomesa abantu n'omugezi ayagala okutta abantu ani asinga mukitegedde bulungi sokati zeze ensonga zetugenda okubeeramu ebisigale tulina ebintu bingi nyo ebyokukola infact enca tomorrow is friday its going to be an open loof discussion open loof discussion yankyo na kulwa kutano buli muntu ogenda kwemale goga konsonge zigenda maso mu Uganda so buli omuntu bakurencha wetekerwa ku masimu rayo nkute simu ya masawo yoka ona kurencha tugenda kubera ne open loof discussion eri public buli muntu ogenda kuteesa weche ogenda kube simu gente ka kuno mujima jibulunji nyo mwogere ensonga zino nenga nfundikira message yange genda wet in a message njagale gende wa yosef tuwa sallamu wakarechez it will talk you years to get a person like me who can address the nation osasula abantu billions and billions of money to distract people kabeera minisita ono omukyala omusomesaomukyala ono ali mu kutusomesa essaawa zino kabeere luth acenge tasobola muyimirira maaso kabeere dr dan tasobola muyimbira maaso so zino program ezandibadde nga ziyamba abantu ate muwooza mutukola propaganda then kati mweddeko kijja kutwalira obudde okusanga omuntu asobola okwogera nga nze ebyo mugambo simuyimuntiisatisa musindisanda bantu kikumi okunoonya temujja kunfuna nemunaaba nga kize nze wendi mpaka ngaensi yange ekyuse ate verisun naye nga amazima gagenda kuvaayo just obudde butono nnyo mukiwamu obudde butono nnyo butono nnyo amazima gagenda kuvaayo zividiyo ezange sizireitinga zibeerayo sidereitinga vidiyo okujo nga babyenzibe amazima gabeerayo era gajja kuvaayo zino vidiyo zijja kuvaa omusajja yatugamba nga kino nga kivuddeo nga wekiri wali omusajja yatugamba kino nga kivuddeo nga wekiri wali mwetegereze mwige okwetegereza ensonga zino temubuukira bintu sooka weetegeze mm, naye naddala nokkala yentuufu gye nina okulaba kyekino ekituufu ekigenda mumaaso bwekiti baleme bba muzaabuza kubanga byekubuzaabuza bingi naye nga ekituufu mujja kitegera nga obudde butuuse kikye kiri so museveni yokutiisatiisa nze tebantiisatiisa by the way mu bantu bootiisatiisa gwe oyagala tupruve yulongo linnyo gye wano nze tebantiisatiisa ordinary singer you were foreigner you refugee in uganda ate 47 nansi nina bijja bya munaana weebiri bya myaka lukumu lukaaga katale eyajja obuzi tonawuzana myaka tonawuzadde myaka emyaka emyaka emyaka kinaana mu uganda ate otiisetiisenze muzukulu wabatandikawo uganda otegeera bulungi sibyokutiisatiisa bidda ku social media musimaye tugenda kulagira sikiutegere tutosobola kitukisoboka ekyo tekisoboka tolina mukategoli bwosobola nakunkwa kubanga nebyenjogera biri biproven webiri webiri why do you care if i speak if, if i tell people propaganda why do you care nze sirina kyentya nebanga abange ti nja kuwoza omusango ongusinge kubanga its my constitutional right byenjogera mbagambye siri siri siri mwabe mulowooza nti ndi mwabo no siri kinyira ekyewunzika nekituna buli muntu nekira buli muntu yenna yewunzise nensi yewunzize siri mwabo bubanga mundowooza ne mu kategori yabablog abewunzika i don't ate no message njagala esembeyo bonna abakoze omulimu ogwabadde ku social media nga bwe gwatambudde njagala obebaza mwebali nyo mubalire ddala era mbawagira mugende mu maaso mugende mu maaso basse abaana baffe mu kampeyini eno yokka basa abaana bawera olukumi basinga basinga omuntu basinga omuntu e, e, eyabisayosetta basira butano wakalekezi nowudda buloga basimanyi yeyita uh, nowanupu musimanyi ate okubika no abaana basa abannayuganda bangi ate okubika obisa omuntu ngaoli yamubisi buli muntu alwaliti okukola kyayagala so bagundi mufune byokukola bingi nnyo byokukola bingi nnyo Chitegele, neza yoko ntisati samasima tukenda sirika bachime, ismail, odina usingani. I belong to Uganda, I'm a Ugandan, I'm a Muganda, I'm proud to be Muganda, I'm proud to be Ugandan. That's why I'm, I'm saving my fellow Ugandans. You, you a foreigner, that's why you care about the Banyarwanda. That's all. And you see the fellow Banyarwanda coming on social media, yapping around, protecting you. You think we don't know. You were Randi, original Randi. You came as a refugee in Uganda. That's why you're yapping, you are building Rwanda. You are using our taxpayers' money to build Rwanda and Congo. So if we come out to express our concerns about the taxpayers' money, you start intimidating us. I'm not among the people you intimidate because I speak the truth. You keep on promoting those Banyarwandans on social media to come and yap against we man. No, no, that is wrong track. Get another way of to approach these issues. People are yearning for food, there is no food. People are yearning for medicine, there is no medicine. You are intimidating me. As who? You are just a very human being like you. I'm a human being like you, but you are intimidating me. On which grounds? You are just a president. A president is just a mere suit anyone can put on any time. You are not God. Even people question God. What about you? People can question God. People they can question their parents. What about you? We are here and we are there to question you. And we need answers. But whenever we come to question you, you start um, intimidating people. Go and intimidate your kids, but not with the Ugandans. We are here to stay, and we are ready to ask you questions, and we need answers. Because we didn't vote you, we vote Robert Sent him ours, our, as our next president, not you. You are there illegally in Uganda, and you are in the state house illegally. You are not supposed to be there. Don't dare again to intimidate me and intimidating all forces of change. Stop it. stop it nzitotisa tisa if you man enough with the two balls board and come here tusinkane taximu square nga tolina muntu n'omu if you man enough And I bet if you're man enough with the two balls, Museveni bought that plane and come to Turkey, we meet in Taksim Square without any bodyguard. obukulembeze saaki omuntu yina asobola ojjambala theyre professionals who are there to plan for that nation you are just a supervisor supervising on behalf of ugandans but youare in the wrong office in the, with the wrong people in the wrong country because youare foreigner youare refugee ate nwana nabanene sibiwona biyenje bino byokufuira dumire biyenje bimyufu eva mukamugwanya no gwenwanyisa mumanyi kuba ali muofisi mbukyamu Museveni nsobola okutegekera micho grounds netwesanga gwe man to man twekuba gwe nkwagala ngaomuntu gwe ngaomuntu ngojja muno bwesefusismaire omuntu gwe nkwagala ngaomuntu physically two people in one ring twejjewo sina gwe nwanyisa famire yo naawe bantu aba kategoriza abantu aba famire yo naawe bana basigadde bona zino bana bonna bawuugi ba bunyama bwoba ina bolozi bbiri ngaoli musajja museveni linnyo gye towa micho ground tusinkanewo bantu aba nkulagireko bwereere atotisatisa simanyi tugenda mulumba tumanyi temuli mu dinawunsi gena oludigira olunawunsi ngaennyoko tunaate tunasula ku malaalo buli mumu tiisiza tiisiza abantu bawadde sente sente siki ekikulu mbeera nti okubanga abantu bannayuganda bannaye bali mukkawo mutalina sente zakulya bambanja reti bisinesi zigudde abantu bafa oxygen sente muzibbi nesente zebandibugere tezinatuuka era nze nsanyuke nsigale kubemugaliggwanga litambula abaana bali mu malwaliro bafa abaana bali mu makomera babatta imagine bana bamwatadde bana abana bamwakubye migo ne mbajjamu ne njana ne mbajjamu amatu ne mbajjamu amasumbalese mu koti nga batiriika ng'ensi gye mwagala tubeeremu ifaananyi muno sibirina nembirabeku ntv abana bakwata mbabakwata simu bakwata kulu wakatumbo amala abana mbakubye bonna bazi amu tebasobola kutuula enjala teziriimu mwaba kutula emisuwa mwaba kutula amagulu constitution eisoma ki ngero omulamuzi naye ajja atula musango guno bwazze kuwulira musango musango kigwowulira museveni nkwepukira gwe ngaomuntu physicaly njagala twekube babiri tosamu tosamu sfc ani gwogu babiri setaga muntu mulala yenna nkwetaaga gwe kennyini gwe nze tebantiisa nze olutalo lwange lubala muntu ku muntu olutalo lwange luli naawe oli mu uganda mbukyamu otabana uganda mbukyamu ensimbi za uganda zikosa mbukyamu ne ofisi gyoli munkyamu ate ontiisatiisa musime tujja kulinaawo osinga tujja kukimayo omaze emyaka ena onoonya osindika bambigana katwina bewaleese yindako nkusobera nano bawasindisa waliwo nono eyaze simanyi yabamanyiza embalaba mugenda okujja nga nabategedde dda yindako wano mumale okulaba wano yindako mumale okulaba wano mwina ne bemwasindika wano kamumale okulaba wano gweoleka otegeere nti nawe nonoojja nja kutegeera lemisi wano nainformation wange gyenna wano abantu bammwe mwasindika wano ebikojogo byammwe musindika bambega wano ojja kujosiraniro tonda kyogigenda kukolawo mwena mbamanya mwagulira tiketi t weeks back bajja wano one week back mbajja wano formation ngirina wano letme check it formation ngirina wano lindako mpozi nga eh, nagikuba ku vidiyo enkya nagiwa ku vidiyo enkya ndowooza njagiwa ku vidiyo enkya kubanga yinza okubaerimu akayivu ndala nga teri wano wende we ndako mmala okulaba ndako mmala okulaba wano bangi waliwo neyajjano ngaomulokole waali ava mu kyaki yakayanja naye mumanyi waali uh, waliwo waliwo n'omudaaki gwemwasindika no omusajja mukadde simanyi asasini kuliko n'omuwala munnauganda gwemwagulira tiketi amanya agaliko gakigandamanya gakiganda naye ngaate agasembeyo gakinyalwanda mwenna mbalaba kati muddeawo owozambe osindikano bambigozirikawambegakiwano nze nkwepikiranga ggwe jangu bana basigadde bona totawaana abatotaanabuno bwana buto naawe tukuba balwadde oleta bajjanjabi tukuba balwadde oleta bajjanjabi tukuba balwadde oleta bajjanjabi fomation yange eriwo wano maine simu eyagala kumanyira naye buno busimu tukozesa obwalayisi nombukuka information ogenda ojijjayo ngaate obudde bugenzi kati onaye mutabani wo ono gwateeka mugundi mubusimaani afuga uganda atunda biwowolo byabantu one wuyo wamusindikano yava mukyaki yakayanja wuyoawo wuyoawo mbone yatuukano yajja kunoonya nze wuyoawo yava mukyaki yakayanja alowooza simumasimumayi simutegeera bwekyoba otegeera omudaki gwe wasindika namutegeera yajja agenda kujja n'akawala akanya lwanda kalina amanya ga kiganda ditero zisizira bano banaye ditero zisizira ba lindako ditero zisizira ba lindako wano mmale okulaba aminit please d'accord, lui d'accord, lui d'accord. ndako mara okulaba okay kamara okulaga kano okutegeera nti bwe mugenda osindikaana omuntu oyo mudaki gwe wasindikaano mulaana editeris ze ziizo mudaki ziizo ne visa emu eri obaana osobola omulaba wuyi tewamusindika oyo smy professional assassin tewamusindika neno air ticket yii no wano goza sazi sazi tegeda nti mbasindika zizo air ticket mwazi sindika baina kutuka wano mbaina kutuka wano uh, baina kutuka wano uh, eh, njagibanga maze okuterera bulungi jagadde bategeeza nti bemusindika bonna mbamba manyi e, mbamba manyi bulungi nnyo era mbamba tegeera uh, embamba tegeera eh, ono omuwala omunyana lwe gwebasinga muyita kotino bamuyita kotino juliet yeyita kotino juliet eh, eh, kotino juliet ne buloka waabwe yali bamuyita olivia cleman naye yaliko kubakuba buloka naye kwali kuba buloka bwemwakozesa then mwa bakotera ku taxi airlines muloza tuba sola bategera mwe bine bitu bitagera bulungi nnyo e e ne bloko mulaji yere Juliet nakamanya kotino e Juliet nakamanya kotino bayita kotino mchara mu Rwanda oyo simebanga bakola mu SFC kotino Juliet akola mu SFC e bayina tukano nga satunga nya era nabo bali muno bazunga mbamba manyi kati guba ogenda sindika totutawana kusindika bantu totawana kusindika bantu gerinnya bana esijja balwisa tusinkane ekyaku open of discussion Uh, muganda wa mautusanalunakonecyako open discussion mukama bankumiatakumira mpeera nze nsigadde ndi chemical ali mbagambye page nina age bagita kajubi fredi 2 teri page ndala kyona kyemusanga ku social media simbe bazanya video zange no page nina eki bagiyita fred kajubi yeeyo page yokka gye nina sirina page endala teri page endala gye nina yeeyo yokka page gye nina ebyo nabimusanga page page bataddeko ebintu eyo sinze ebyo state house yebikozesa so sinze nozamu kitegedde bulungi so ebyo nabibakola byona babikolakwono nalinnya lyange nebyo bonna bamaanyi mbetegereza bulungi nnyo waliwo nekyengeri okyusa bwe mwakola vidiyo zino kubanga muyitiridde akamanyiiro nze njagala balaga nti akamanyiro kamwe kalina okukoma okalina okukoma so nno byebintu enaku lwenkya tugenda sinkana mu open roof discussion tujja kukola ensonga ezo tuzimalirize buli mwayogera ensonga ze yanna kenjagala no batterawo katono nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo kenkyayagala okwetegereza wano uh, then tugende ku nsonga eddako tugende ku nsonga eddako kaluwako nga tekajja e cabza. Cabza, cabza, cabza, cabza, cabza. Kraziwa. Kraziwa. ok kati okutandika lunaku lwenkya ngenda kukola nga vidiyo nga nziteekako akantu akemulabye waggulu kajubi at fred kajubi 2 kansubire timukalabye mukomentinga o timukalabye kentaddekoawo at kajubi fred 2 okudifferentiatinga feke pages bali ze bakolerako neyange muntu ayipingire nti mukalabye akantu akentaddeko badde nabidde okkaterekako nzijukidde kamaze okgendako mukalabye aka kaliko waggulu akali mu blue kenjagala muntu mukalabye bulungi nnyo ako mukalabye sirina pegi ndala eno yokka at fred kajubi 2 mukalabye baŋambye bakalabye kekokoka pegi ndinaemu yokka ne akaunt egi emu ngera katekako nga ntandika vidio kuba mbadde nkerabidde nenkatekako let so mujja kunsonyiwa nenga kyekyo okugjawo bulimba bana basajja bakola ku pegi nebagamba sirina budde mukubika ensi ejja kubika ekulinze nze sirina budde bukubika mukulu era ebiwadde kolo byewadde esomerudda gyebadde nga mukola vulogutuwamwezi siri kubika ensi ejja kubika mu budde obutuufu sirira budde bwo genda okimibando bweoyagala okimaze siriimu tolina musawo ogenda kunvunaana ndi munnauganda alifiira asobola okwogera ensonga zayagala so kitegedde mukulu soba ne mukama bankumi na takumi lampera tusinkana olunaku rancha mu open loof discussion mweraba kako kali at, at kajubi freddy 2 nebamba ngeda kola postikat nja kuteka ko ako kuka okubala ganti na page emu era iyo sina ndala kali yale musanga bawandiseyo kasasiro sima bichi bichi ba postinze batola page zange bazikoze se bintu bya kisiru sinze mba mbekoze mukama bakomera mm -hmm.